Заходит зоня, сейчас будет заходить зоня. На, Ебать, как красиво, хорошо. Блядь. Он взял пулемет. Я прям не а знаю. А где ну, потом? Что-то как-то у меня сегодня играл. Bye-bye, Джон. Что нахуй? О, хорош! О, а, блядь. Конечно. Я начинаю стрелять и... Чик -чик -чик где патроны, блядь? Как я с автомата тоже. А патроны спиздили пират по-любому, когда я... Ну, пирата прикольно убило просто. Лежит такой король, пфф, свои его сшибает всякие пираты, а потом, блядь, патроны попадают. Это думаешь, он съебался? Это пиздец. Это пиздец, что сейчас наблюдаю, это... Это такая угарная хуйня. У америкосов, у америкосов маленький танчик, знаешь, ездит? Тигр, тигр, тигр застрял, тигр застрял этот, на этом, на мосту. Танчик подъехал в упор, и они друг друга под, этот, штукают этими э, пушками. <laughs> Блин, это, я, это засниму, покажу просто. Это такой угар просто. Он упор его просто с пулемета расстреливает. А тот не может в него выстрелить, потому что танчик чуть ниже находится. Ебать, мимо. Стреливаются. Так на. Ой, блядь, блядь, со всех сторон сука летит, пиздец, страшно нахуй. Ох, дайте им с вами поговорить. Ух. Раз, блядь, мне тут колбасит. О, он уничтожил его! Маленький танчик уничтожил тигр. <laughs> Я что, как это вообще не знаю. А, ты не знаешь, да? Вот туда пойдем. Да, я не играл вообще в этом. Вот сюда, давай, на точку заходи ко мне. Со мной быстрее, быстрее, Андрюх, Андрюх. Давай, забегай, забегай, блядь. Смотри спинку. Я просто это наблюдаю. Смотри, спинку выбегает и просто всаживает в Андрюху. Блять, нахуй было, господи, прости. Я говорю, блять, спину смотри, сука, он меня застрелил, нахуй. Андрюха, что за хуета, блядь? Ой, блядь. Сука, я Это была дома. Я тут так не угорал. Пиздец, сука, блядь. Дима, долбоёб, нахуй, блядь. Капли надежды. Так, ломбат идет. На спауне. Шли правосадие, там скак был. Ебать! Нихуя себе! Вот это мне подогнал, Кэптон. На нахуй, прямо в пушку. О, you. Fuck Сука. you. А. Стрельба. Скайп, смотри, открывается, открывается дверь. Танки по, по, по дороге, по центру. Bolt Action Rifles работают по одному единственному принципу. Ты Wolf, просто открываешь Wolf, и докладываешь по патрону вниз туда. Здравствуйте. Здравствуйте. А что ты раньше не пришел? Хватили. Ну, с 9 часов же. Да, я не знал. Ты что, серьезно или ты просто наркоман? Он наркоман. Топскин, сукин сын. О, пацана вижу. Попал. Ух ты же, Олег, не попал. Я в штопского сукина сына. Фу, это было близко. И ты появился? Пока нет. А. 10 секунд. Блять, это райфлмен все Я подойду. Что это сейчас было? Залезь, а потом... Ты не толкай ее, Я не предполагал, что она так толкается жестко. Вот придется пикать. Ой-ой-ой, тут уже встречают! А, я пока... Блин, он, почему он пистолет берет <laughs> и э, вот этот, вот этот, рычажочек нажать на пистолете, чтобы он мог стрелять. Если бы он сразу выхватывал и стрелял бы, то сейчас, может быть, и было бы. Рычажочек у тебя в штанах, Коля. Рычажочек нет. У меня там в штанах нет рычажочка. У меня там рычаг. <laughs> Нет не рычаг, у меня там кран. <laughs> Кран, блин. Там, Мы его смотрю, там, фар, там во взор там маленький. Да не, не, не про тебя. Там их двое, сражаются. Блять, как он меня убил? Один бежит нашему спауну по коридорчику. Блин, как он так? А... Там фронтовик только выполз, чтобы пострелять, пострелять по нам, а я взрывчатку неудачно кинул. <laughs> и Гранза! Ну, что? Что? Какая гранат? <laughs> Сука. Ах, он ж он прям там за углом сидит. Забегаете в церковь, а он сразу слева, блядь. Слева? Окей. Да. Прям вот только в церковь, прям уже туда, забегаешь в зал. И он там сразу слева ну сидит, он дальним, далеко слева сидит. Кажется, близко же. О, заебись, заебись, заебись, заебись. Вот эта игра, вот это я понимаю. Шутся просто от души, блядь. Слушай, ну я на меду. Бежит тебя. Ага. Блядь, да, граната. разумный, блядь. А я выжил, блядь. <laughs> А, просто одно ну, удовольствие его резать. А, понятно, польская задница кресетничек, как обычно. Центр пока чисто. относительно, если считать тех, кто стреляет. Там двое уже есть на центре граната. Да, с отличный выстрел, Олег. Он гранату отрывал. Ух ты, разум, ну, спасибо. Спасибо, чуваки. В, в окнах был. В окнах есть. Я просто лежу не высоценно. Хорошо, лежишь, мы сберем площадь, сейчас возьмем с тобой. Потерпи чуть-чуть. Взяли. Фушки. Молодцы. Теперь надо не отдавать площадь, надо чуть-чуть подефить площадь. Сейчас все побегут Слава на церковь, а мы с тобой не побежим, Олег. Угу. Меня поляк пристрелил. А, нет, Сорваном. картон. А, вон где поляк, блядь. Мне, мне пушку вышибли. Черт, мне придется. Олег, полежи еще на площади. Просто Сейчас они могут... А? Набежали уже туда. Я понимаю, просто полежи на площади. Нам надо его держать как-то. Я бегу, я сейчас буду тоже на площади. Ч зачерчу, все остальные возьмут. Мы с тобой просто подефаем немножко. Там не сесть. Блять. Так, я на площади. Угу. Ебаная перезарядка. Сейчас меня закидают наружу. Блять, меня кто-то убил. Фарси меня убила, не понял где. Она из церкви. Церкви это. Ребят, минута, блядь. Они сейчас, если возьму площадь, это вообще без вариантов. Возьмите черчу. Хоть, блядь, хоть как-нибудь, сука. Я бегу обратно на площадь, пытаюсь ее держать. Давайте. Я на, я на площади. Площадь наша, черч, черч, черч, черч, блядь. Так, на площади есть присутствие. Поляк. Вон поляк сидит за этой, за, за штукой.